और तो भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम तो है तो भाई ओमनी वर्क की गेम है तो भाई बड़ी हुई होगी तो भाई इसके मेरा भाई single player mode arena arena mode extra और भाई आपको शायद से अच्छा देखते हैं आपको सही नज़र आ रहेगा कि देखिए तो गाइस मैं सोच रहा हूँ हम सिंगल प्लेयर खेलते हैं और न्यू गेम खेलते हैं भाई यार नहीं इजी हार्ड और नॉर्मल भाई अच्छा हीरो हीरो नहीं भाई नॉर्मल हाँ नॉर्मल जीते तो ये पहले का है तो ये वाला खेलते हैं भाई पूरी एकदम न्यू गेम मस्त है तो भाई कल ही पूरा भाई छोटी बनेगी अच्छा तो भाई ये दिखा भाई इतना मेडियम भी बन पाएंगे और इसका हमें तो- तो ये सब कुछ स्टोरी है अच्छा तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ after being exiled to the space by empire major तो कहीं तो भाई तो प्रो वाला बंदा था कहीं जब वो यहाँ से आया स्पेस तो वही फिर जो रूलर था गई ध्यान इन का फिर बैन ने रेस्क्यू किया अजमत को फिर तो उसके बाद चुका पे आ गए जहाँ पे हम लोग उसको मारने को गए भाई यहाँ पे फोर आम जो भाई वो भागते भागते जा रहा है अरे भाई अच्छा गई ये देख सकते भाई यहाँ पे फोर आर्म जा रहा है अच्छा तो भाई यार यहाँ तो भाई आपको प्लीज बस अगर नहीं दिख रहा हो तो भाई प्लीज़ थोड़ी तो अच्छा गई ये देख सकते हैं भाई फोर आर्म्स है अच्छा कह रहे भाई ये कुछ कार्स हैं तो भाई सही बताते कि यहाँ पे डालना है यहाँ पे बच्चे जो कुछ ऑप्शन है उनको भी क्लिक करना है लेकिन स्कोम कार्ड यहाँ लिखा है Get in the right lane, ठीक है यहाँ देखते हैं कह रहे हैं हम इनसे बैंक को उधर उधर कर सकते हैं भाई तो रुके भाई अभी भाई मुझे बट उठ के जाना होगा यहाँ से वो भाई मज़ा आ रहा है ये देखो भाई हम लोग तोड़ भी जा सकते तोड़ के भी जा सकते हैं ये ले जा ए, तू भी जा वही वो आपको गए जिनका जो भाई साथी होते हैं तो जो भाई हम लोग अभी न्यू के क्लिप जाने वाले जिसका नाम है एफ डॉक्टर सॉरी अगर मैंने तब से स्टॉप करके रखी थी अगर मैं बता दे तो भाई इतना भी क्या हुआ अगर इसके पहले मैं फोरम भी बना था फिर उसके बाद मैं बना क्रैश ऊपर नहीं क्रास ऊपर बना फिर उसके बाद मैं बना ब्लॉक कैसे भी मैं यहाँ आगे जाकर मैं मार के यहाँ पे अरे भाई कॉम्बेट कैसे करना है हम लोगों ने चलो कैसे भी मैं आपको सब वैसा करते हो जल्दी से भाई ओके अच्छे से मैंने देख लिया कॉम्बो भाई क्या रे अरे शाण पत्ती पे लिखा चलो कैसे भी सबकी बैंड को बजाते हैं भाई अरे क्या रे अरे क्या रे ये अरे भैया हम्म। अरे सुपर भागो भागो भागो भागो अरे बैटरी लो गई चिट ओ राम ओ शिट मैं बन बन गया अरे शिट अरे अरे मैं मर गया ओके मैं देख लेता तो भाई अब जो आगे वो मारना हाँ, क्या है क्या ले लो ले लो अच्छा ठीक है ये लो ये लो पकड़ो पकड़ो अरे अरे मैं अरे मैं छोड़ रहा हूँ ये लो ये लो ये लो ये लो पकड़ो क्रैश ऊपर क्रैश ऊपर तुम्हें नहीं छोड़ेगा या अरे मैं गुम हो गया ये ले पकड़ तू तू आकर ना ये ले तू खा ओके भाई अभी क्या Oh, but ओ Yeah! ये यार बिट्टल मिल गया ये और आ गए अरे भाई अरे और शूट शूट शूट अरे और शूट मैं गेलो गेलो खाओ मुक्के खाओ मुक्के खाओ ओ यार शूट में मर गया वापिस में आ गया ओके क्या भाई अरे क्या कर रहे हो अरे तुम लोगों को क्या मतलब है खाओ मेरे स्पेशल अटैक भाई मैं उम्र व्यक्ति है ये लो पकड़ो पकड़ो ओ बेवकूफ ओ भाई सो भाई खुदा बेवकूफ क्यों मारे हमको ए करो मैं बोल बन गया बोल बन गया ओ शूट अब सुनो रे मगर भाई एक मतलब हमारी ओमनी ट्रिक्स जो है गाइस इसमें भाई मजा आ गया है भाई हमारी ओमनी ट्रिक्स भाई कुछ भी बन रही है अब मैं स्वाम फायर बन गया पहले मैं कुछ भी ये लो खाओ ये लो खा मेरा भूसा खा ओ कैनल बॉल नहीं बॉल आई थोड़ी मत थोड़ी मत इनको ये ये भाई यार हाँ, तो सब लोग भाई सारे के सारे एलियन देखिए एक्स ट्रैक्टर थोड़ी मत इन सबको सब बहुत बुरे हैं ये ले अब लोग पकड़ो तुम पकड़ो ये ले गुस्सा खाओ ये ले ये पकड़ ए पकड़ और फोरम बन गया भाई ये मेरे ओमेट्रिक से ना मसला आ गया भाई अहमद भाई शुरू में कैसे भाई ये ओमेट्रिक ना फटता है भाई बाहर आती ये ले पकड़ ये ले पकड़ मैं कहा मारूं भाई ये ले खा ओ ये मैं कब ओ भाई ये तो इसका नाम बुल फ्राई बन गया मैं to get back to Asmuth and get this thing fixed. Get it? Omniverse 2. क्या भाई लग रहा है मेरी गेम प्ले पे खत्म हो गया हो गई यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो गए ऐसा करते आगे पार्ट वन है ऐसा करते हमने आज की वीडियो के लिए इतना करा लोग हमारी आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे भी न्यू आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना मत भूलना मैं मिलता हूँ हम लोग से अपनी अगली वीडियो में